yo le di un trayón al teléfono, que no se y yo le di un trayón a un iPhone. ¿Por eso tú lo robaste? Sí, yo me lo robé porque me dieron un viaje palo y ya, ve cómo estoy cortado. Ya, ya yo no tengo que decir más nada, ya. Ya yo no tengo que decir más nada.